Merhaba sevgili aileler. Bu videoda sizlerle katılma nöbetleri hakkında bilgi vereceğim. Katılma nöbeti nefes tutma nöbeti olarak da bilinir. Küçük çocuklar çok üzücü bir durumla karşılaştıklarında ya da bir düşme durumunda ani bir ağrıyla karşılaştıklarında nefeslerini tutabilirler. Bu da mavimsi ya da solgun olmalarına ve bu nöbet uzun sürerse bayılmalarına dahi neden olabilir. Bu ebeveynler için endişe edici bir durum olsa da e, katılma nöbetleri genellikle zararlı değildir. Bu dönemi yaşayan çocuklar genellikle kalıcı bir etki olmaksızın hızlıca düzelirler. Yaklaşık 1-2 dakika içinde kendilerine gelirler. Çocukların %5 kadarı katılma nöbeti yaşar. 6 aylıkken ortaya çıkabilir ve çocuk 6 yaşına kadar devam edebilir katılma nöbetleri için en sık gördüğümüz yaş 2 yaştır. Kapı, katılma nöbeti bir reflekstir. Yani vücudun sıkıntıya otomatik bir tepkisidir. Bir çocuk ağlamaya başladığında nefesini tolere edemez ve e, diye kalma durumu gelişebilir. Peki katılma nöbetini nasıl anlarsınız? Bir katılma nöbetinde bebek ağlama ya da bir sorunla karşılaştığında güçlü bir e, nefes tutma dönemi yaşayabilir ve bu dönem içinde rengi solabilir ya da dudak etrafından başlayarak morarmaya başlayabilir ve tepkisi çok az olur. Nefes tutma nöbeti sonucunda bazen çocuklar beyine oksijen az gittiğinden dolayı nöbet dahi geçirebilirler. Bazıları da bayılabilir. Katılma nöbeti sonucu bilincini kaybeden çocuklar genellikle 1-2 dakika süre içinde uyanırlar ve tamamen normale gelirler. Uyandıktan sonra üzgün ya da bir stres halde olabilir. Daha çok e, onunla birlikte vakit geçirme ya da ona sarılma ihtiyaçları olabilir. Katılma nöbetlerinin iki tipi vardır. Siyanotik dediğimiz morarmayla giden ya da solukluk olarak giden e, nefes tutma nöbeti ya da katılma nöbeti vardır. Siyarotik nefes tutma nöbetinde bu vakaların yazı yaklaşık %85'ini oluşturuyor. En yaygın katılma nöbeti budur. Katılma nöbetinde e, bebek ağladığında, öfkelendiğinde, korkuyla acılı bir durumda tepki olarak görünür. Genellikle çocuk ağladığında ve nefes alamadığında ortaya çıkar. Derileri özellikle dudak çevresinden başlayan mavimsi bir hal alır ve çocuk bayılabilir bir dakika içinde bilinçlerini yerine gelir. Bir de sol solarak giden nefes tutma nöbeti ya da katılma nöbeti vardır. Genellikle bu da bir ağrı ya da korku ile tetiklenen bir tür katılma nöbetidir. Çocuk solgun, gırımsı bir renge döner, terler veya yapış yapış e, vücudu terlemeye başlar, bilincini kaybeder. Kalp hızı yavaşlar ve çocuğun o uzuvları bazen seyirebilir, hatta nöbet geçirebilir ee, bazen idrarda kaçırdı olabilir. Sinyalatik nöbetlerde olduğu gibi çocuk birkaç dakika içinde kendine gelir ve uyanır. Katılma nöbetlerine en sık eşlik eden durum demir eksikliği anemisidir. Eğer bebeklerde demir düzeyi bakıldığında düşük görülürse bunun tedavisi yapılarak katılma nöbetlerinin çözümünde hızlı bir yol alması sağlanabilir. Peki çocuğunuz katılma nöbetleri yaşıyorsa ne yapmalısınız? Çocuğunuz nöbet verilen e, siyanotik ya da soluk giden katılma nöbetini yaşıyorsa e, öncelikle katılma nöbeti anında sakin kalmanız çok önemli. Bebeği yere yatırmanız onun beynine daha çok kan akışını sağlayacağı için nöbetin kısa sürmesine faydalı olabilir. Bebek bilinci açık dönemde de sizin gördüğü için onu sakinleştirici tutumla takip etmelisiniz. Stres yapmamalısınız. Çocuğu örselememesiniz e, nefes almasını sağlamak için sallamamasını sadece sakince beklemelisiniz. Katılma nöbeti esnasında sadece çocuğunuz yüzüne üfleyebilirsiniz. Belki o biraz oksijenlenmesini arttırabilir ve çabucak toparlamasına yardımcı olabilir. Onun dışında özetle katılma nöbeti çok sık gördüğümüz, e, aileleri çok sıkıntıya e, sokan ancak beynine herhangi bir hasar vermeyen, görünmesi, görüntüsü zor, katlanılması zor bir durum olmakla beraber zararsız olduğunu bilmek, en sık eşlik eden durumun demir eksikliği olabileceğini tedavi ile katılma nöbetleri bitebilir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim sevgilerimle.